Si ce que je déblatère vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Enfin moi, moi je vous force à rien, mais euh, si vous le faites, ça me rendra bien service. C'est un petit point un peu spécial, je comptais pas en faire d'ailleurs avant de reprendre un autre format vidéo, mais ça on en reparlera après. Il s'est passé un truc tout à fait extraordinaire. Je, je, je pas d'autres mots, c'est pas, pas dans le sens euh, fantastique, etc., mais dans le sens littéral du terme, extra ordinaire. Euh, je ne vais pas euh, m'amuser à citer de noms. Si vous voulez vraiment aller au fin du fond de l'histoire, il y a euh, Mendax de La Tronche en Biais qui a fait un récapitulatif sur Twitter. Le lien est dans la description. Il y, y, a une personne euh, qui a un, un, compte Twitter assez important euh, du côté de, des, des, gens qui défendent l'idée que Leader Plugin fonctionne, euh, qui partagent des articles de François, etc., qu'on va appeler l'alternosphère. J'aime pas trop les idées de complosphère. Je, je préfère l'idée de euh, alternativité. Et je trouve ça plus respectueux et puis aussi plus, euh, plus vrai parce que ce sont des gens qui, qui vont dans l'alternative à euh, ce qu'on nous sert tout cuit à, à tout cuit à penser euh, et, à, et, à, croire. Euh, Excusez-moi, j'ai pas pré préparé de texte, donc je vais pas euh, super bien parler. Euh, donc cette personne qui a un énorme compte Twitter et qui, qui, a publié énormément de contenu depuis le début de la crise, qui allait à l'encontre de ce que la communauté sceptique et euh, les vulgarateurs scientifiques euh, disaient sur leur chaîne. Cette personne est entrée en conversation avec euh, Doc Primum, hein, de la chaîne Primum Non Nocere, qui est déjà venu euh, nous dire euh, un petit bonjour ici et que je vous recommande chaudement. Euh, je suis déjà allé dire bonjour quelques fois là-bas aussi. Et à force de discuter, ils ont trouvé quelques points communs dans, dans ce qu'ils pensaient, et ils ont cherché à quel moment ils allaient tomber en désaccord. Et ça, si vous suivez un petit peu la chaîne, c'est ce que je préconise pour essayer d'être sûr qu'on s'est compris. Parce qu'on a tous un a priori de comment pense l'autre, et c'est ce que je pré préconise, c'est de vérifier ces a priori, de, de, de chercher le moment où on est vraiment en désaccord. Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, on est plus d'accord qu'on ne le croit avec nos opposants si on commence par chercher sur quoi on est d'accord et à quel moment nos méthodes nous font obtenir des avis opposés. Et c'est ce moment-là qui est important, c'est à ce moment-là qu'il convient euh, de débattre de, de, de, ce moment de, de séparation. C'est ça qui est important. Évidemment, ça demande de la bienveillance et, et de la bonne volonté. Mais je m'égare. Euh, je vais tout de suite appeler Doctrimum et j'aurais voulu qu'il nous raconte un petit peu comment lui, il a vécu ça. Parce qu'on est face à quelqu'un qui se déconvertit réellement de, tout ce truc-là, après s'être immensément engagés. C'est très difficile. C'est vraiment la situation la plus épouvantable qui soit pour se désengager d'une conviction. C'est après l'avoir publiquement assumé pendant des mois et d'être rentré dans un cercle d'amis qui pensent la même chose, qui partagent la même chose, qui mènent le même combat. Euh, et soudainement, vous vous rendez compte que, en fait, euh, bah, ce petit moment de séparation, vous aviez tort sur ce petit moment de séparation, ce qui a fait ce qui vous a fait aller dans des chemins diamétralement opposés et, et, et monumentalement développés, je ne sais pas le dire autrement. Et de l'autre côté, bah, il y avait ce petit tournant qui allait plutôt par là et qui a, qui a développé euh, bah, l'autre euh, version de l'histoire. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur ce petit détail et que ce, cette petite erreur va vous faire perdre toute crédibilité auprès de, de, ce qui constitue votre cercle de proches, vos amis, votre crédibilité publique, etc., c'est immensément difficile. À tous ceux qui sont au courant de qui est cette personne, etc., euh, des revirements qu'elle a pu faire, etc., je vous demande une immense tolérance, une immense compréhension, et je vous demande de lui laisser juste du temps. Fichez-lui la paix. Quel que soit votre, votre, votre camp, votre conviction, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut laisser réfléchir à son aise, à son rythme, Et, euh, et, voilà. Et donc, je vais, je vais arrêter d'en parler parce que c'est pas, pas du tout le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Doc Primum a vécu ce petit moment où il a pu, où il s'est rendu compte qu'il avait la possibilité de, je vais pas dire déconvertir quelqu'un, mais en tout cas, d'enfin euh, d'enfin faire réviser quelqu'un ces certitudes fondatrices sur lesquelles sont bâtis tout le reste. Parce que si la base est mauvaise, bah, tout le reste est mauvais. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va avoir comme discussion maintenant avec Doc Pribob. Euh, salut Doc, je te remercie de venir euh, nous, nous, raconter un petit peu ton histoire. Alors moi, je suis, je suis vraiment intéressé par un truc en particulier dans, dans cette affaire, c'est euh, que tu as réussi à trouver une espèce de, de, de comment on peut dire, d'ouverture qui, qui t'a permis de, de, raisonner un petit peu ce, ce, cette personne. Alors, tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé Parce qu'en plus, tu n'es pas <laughs> spécialement dans la team, euh, dans la team Pipou d'habitude. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Pas tellement, non. Euh, alors, il faut, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Euh, et puis, raisonner cette personne, euh, tout est relatif parce que apparemment, euh, c'est un échec plus qu'autre chose. Euh, on va pas, va pas se mentir, euh, je vais être parfaitement honnête, euh, la bienveillance n'était pas au rendez-vous au départ. Euh, je ne vais pas me, me le cacher. Euh, je n'ai pas du tout été bienveillant au départ. Euh, je, si je me trompe pas, c'est lui qui est venu vers moi au départ et euh, j'ai été euh, véhément voire insultant, je ne vais pas euh, m'en cacher parce que parce que c'est la réalité, donc, donc ce serait mentir et c'est pas bien. Euh, donc, euh, donc au départ, euh, je n'étais pas du tout, euh, pas du tout euh, friendly avec, euh, avec lui, mais il posait des questions et puis il posait des questions et puis il semblait être vraiment intéressé. Et puis, bah, de principe, je me suis dit bah, si je pouvais le faire changer d'avis sur un ou deux sujets, c'est jamais perdu. Donc, donc voilà. Alors, comment ça a commencé exactement Je me souviens plus. je me souviens vraiment plus qu'on a parlé des heures entières. Euh, vraiment. Ouais, t'as consacré un, un, temps considérable. À... J'y ai passé un certain temps. Euh, J'y ai passé un certain temps. Ça a pris une partie de mes vacances, ça a pris une partie de mes fêtes de Noël. Euh, mais euh, mais c'est lui qui est venu au départ. Mais il avait l'habitude de, de, discuter avec plusieurs autres personnes et à aller avoir cette démarche de, de poser des questions. Euh, et euh, en fait, c'est par des sujets détournés. On a parlé d'autres choses au début, on, on savait qu'on n'était pas d'accord sur certains trucs, mais il y a des points, euh, des sujets sur lesquels on a pu tomber d'accord, et c'est à partir de là qu'on a pu se dire, bon bah, si ça, on arrive à être d'accord, c'est qu'il y a probablement des trucs qu'on peut trouver, et euh, en petit à petit, sur d'autres sujets, euh, j'ai réussi à lui montrer que euh, il se trompait. Alors pas des sujets frontaux, genre par exemple, on n'est pas directement attaqué sur l'hydroxychloroquine quoi. ou les vaccins. C'est juste, on a des sur d'autres sujets, on, on s'est rendu compte que bah, je pouvais avoir raison et lui tort, et sauf que ces sujets se sont empilés les uns sur les autres. Si évidemment, on parle dans une démarche où il était parfaitement honnête et qu'il n'essayait pas de manipuler ou quoi que ce soit. Ça, euh, j'ai pas de. Ce qui reste très rare quand même, enfin, je pense. Euh, j'ai pas de certitude. Mais au départ, j'étais euh, très. j'étais pas du tout dans l'idée de, de, discuter avec lui. J'ai été. j'ai été pas du tout dans le, dans le dialogue. Mais il y a deux, trois éléments qui m'ont fait me dire que peut-être qu'il se pose quand même des questions et que là je me suis calmé en fait. Euh, euh, voilà, et je crois qu'il y a un des moments où ça a commencé, c'est quand il... Euh, je lui ai, Enfin, il disait, euh, enfin, ce qu'il avait l'habitude de dire, euh, ce que les, ce qu'une certaine partie euh, des gens peuvent croire ou qu'on peut, qu'on peut considérer comme complotiste, c'est-à-dire que bah, il y a les médecins sont payés par les labos, qu'on fait ça parce qu'on est payé, parce que euh, on a laissé mourir les gens, parce qu'on voulait pas donner les traitements, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, euh, l'une de mes réflexions, ça a été de lui dire, ok, ça c'est vrai, si vos prémices y sont vraies. D'accord Partons du principe que c'est faux. Si c'est faux, c'est-à-dire que si ce que vous pensez de base est faux, tout le déroulement qui en découle, enfin, tout ce qui en découle est donc faux. Et donc ça change complètement l'impact de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que si vous avez raison, à ce moment-là, effectivement, on a, on a tué des gens. Si ce que vous racontez est faux, à ce moment-là, c'est probablement vous qui avez tué des gens en faisant de la désinformation. Et à partir de ce moment-là, il va falloir se poser des questions. Et je crois que c'est à partir de sur, sur ce, sur ce, ce postulat-là qu'à un moment on a commencé à, on a, on a commencé à discuter. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le, le point qui m'a permis d'ailleurs d'entrer en contact avec un, euh, un autre euh, euh grand personnage euh, que je ne citerai pas euh, immédiatement de la sphère alternative. C'est que, ouais, enfin voilà, c'est qu'effectivement, s'il s'il a, a, raison, alors c'est très important que nous nous en rendons, rendions compte. S'il si, a tort, alors c'est très important que lui s'en rende, rende, compte, parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Dès qu'on parle de santé, ce sont vraiment, véritablement des, des, vies qui sont en jeu, surtout vu les nombres démesurés de, de followers, etc. qu'on a. Mais donc ce qui m'intéresse, moi, dans ce que tu dis, c'est qu'on dirait que plutôt que de chercher vos désaccords, vous avez essayé de chercher d'abord sur quoi vous étiez d'accord, pour arriver jusqu'au moment où vous alliez être en désaccord. C'est un peu ça Ouais, mais là, c'est parce que euh, là, c'est parce qu'on en a déjà beaucoup discuté. J'ai beaucoup suivi euh, ce que raconte, euh, ce que tu racontes toi, ce que raconte Christophe, Michel, ce que, ben, ce que les, les, gens de ce qu'on appelle la team Pipou euh, racontent. C'est-à-dire que euh, il faut d'abord essayer de, enfin, utiliser euh, des points, des, des points communs pour aller contre les points d'achoppement en fait. Et il s'avère que l'un de ces points communs, ça a été l'homéopathie. Euh, il s'avère qu'il était d'accord pour dire que l'homéopathie était... Il n'a aucune efficacité. Et là, à ce moment-là, j'ai embrayé, sur, euh, j'ai embrayé sur le fameux euh, Oui, mais utilisez-moi un argument pour défendre ce que vous défendez que je ne puisse pas utiliser avec l'homéopathie. Ah ouais, ça en général c'est fatal. Ça n'a pas été fatal, mais ça a été une, un point d'entrée. Et, euh, et j'ai euh, appliqué euh, avec euh, parcimonie et avec euh, application toutes les choses que j'ai pu <laughs> apprendre ici et là de la <laughs> communauté sceptique. Euh, mais apparemment, ça n'était pas utile, donc bon, ça c'est ça c'est autre chose. Mais euh, voilà, de ce que je me souviens, c'est au départ, on n'était pas du tout dans la discussion. à un moment, euh, parce que moi je lui ai dit qu'il euh, considérait que j'avais tué des gens, mais moi je considérais aussi qu'il en avait tué, euh, volontairement ou involontairement, et qu'il y avait forcément un de nous deux à un moment ou un autre qui avait raison. Euh, on ne pouvait pas tous les deux avoir raison, c'était pas possible. Dans la situation actuelle, c'est pas possible, on ne peut pas tous les deux avoir raison. Et donc, tout ce qu'il raconte c'est vrai, bah, si, si ses bases sont vraies, et moi ce que je raconte c'est vrai si mes bases sont vraies, et c'est-à-dire que euh, à partir du moment où ce qu'il raconte est faux, euh, à ce moment-là, euh, ça change complètement la donne. Et je crois qu'il a eu une réflexion du genre « Oui, mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste transmettre des informations euh, correctes. » Et je crois que c'est à partir de là que je me suis dit « Bon, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être... Enfin, pas vraiment un coup à jouer, mais euh, euh il y a peut-être... Enfin, si, il y a un coup à jouer pour voir si on peut discuter. » D'accord. Ouais, parce que euh, franchement, euh, c'est ça qui me fascine dans cette histoire, c'est que vous êtes deux, deux comptes parmi les plus virulents, <laughs> excuse-moi de le dire comme ça, mais parmi les plus virulents, autant, autant d'un côté que de l'autre de, euh, de, de, la bataille, on va dire. Et vous avez réussi à trouver un, un moment de rencontre, finalement, qui a conduit à, vous, à, à réaliser qu'en fait, non seulement vous meniez le même combat, mais en plus à peu près de la même façon, et que finalement, tout ce que vous vouliez, c'était à peu près la même chose. Et donc, euh, à un moment, il fallait vraiment se mettre d'accord, il fallait vraiment euh, euh, Euh, baisser les masques. Et je pense que c'est ça qui est euh, intéressant, c'est de commencer par réaliser que c'est pas parce qu'une personne pense autre chose que forcément la seule explication au fait qu'elle pense autre chose, c'est qu'elle soit payée ou, euh, ou qu'elle soit corrompue ou qu'elle soit machin. Des gens peuvent vraiment penser autre chose en étant sincères. Autant nous, on se le dit, même si toi, tu as, as, souvent du mal à, à, à croire qu'une personne puisse être honnête dans, à, malgré ses incohérences, etc. Enfin, je sais que dans nos discussions, tu as souvent euh, beaucoup plus de soupçons que moi sur le, la malhonnêteté des gens. Il y a certaines personnes où on n'est pas d'accord. Euh, je pense euh, que dans le cas présent, il est parfaitement sincère. Mmh. Je pense qu'il est parfaitement sincère. Et, euh, et, et c'est l'une des choses qui m'a motivé, c'est que je pense qu'il était réellement sincère dans sa démarche. Donc euh, c'était vraiment quelque chose de, de, complètement, euh, de complètement différent. Et euh, est-ce que tu crois que ce que, ce que tu as vécu là, on peut en tirer des, des schémas, des conclusions, des, des, des leçons qui, qui, pourraient nous permettre de euh, faire se répéter le, le, le schéma Alors, répéter le schéma, j'en sais rien, puisque c'est pas une réussite, donc euh, je peux pas te dire. Pourquoi tu dis que c'est pas une réussite Ça m'intrigue, ça. Euh, bah, parce que euh, le résultat... Alors, ça dépend de quel, sur quel point on, on, on prend. Justement, j'allais y venir, euh, c'est-à-dire que d'un point de vue purement euh, entretien épistémique, c'est pas une réussite, puisqu'en fait, j'arrive pas à savoir ce qui est vrai et pas vrai dans ce qu'il a raconté. Donc, moi, je considère que j'ai perdu du temps. Euh, clairement, là, aujourd'hui, aujourd'hui là, euh, le 5 euh, janvier 2021, euh, je considère que j'ai perdu du temps. J'y ai cru, enfin, j'y ai cru, j'avais une certaine... Euh, une certaine, je trouvais une certaine sincérité, j'avais vraiment l'impression qu'il était dans une démarche, mais maintenant je sais plus quoi croire, croire. je sais plus ce, ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai ou pas, j'arrive pas à savoir. Donc ça, je peux pas te dire. Par contre, Euh, et euh, mon expérience personnelle me dit que même en étant véhément au départ, bon alors à un moment il faut se calmer, parce que euh, si on veut rentrer dans une certaine discussion, il, il faut se calmer, mais euh, la démarche semble, dans ce que j'en ai vécu, semble venir de lui. Il avait quand même envie de se poser des questions. Et c'est pas moi qui suis allé le voir en fait, c'est lui qui est venu me voir au départ. Donc, euh, il a eu une curiosité sincère quoi. Il a... Donc euh, peut-être que ça on peut en tirer quelque chose, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose, j'en sais rien. Par contre, ce que je retiens, là c'est relativement important, c'est qu'au moment où il a fait mine de faire quelque chose, ben, la réaction de la méthode qu'on défend, et des gens qui défendent cette méthode, était beaucoup plus bienveillante que la, ce que défendent, euh, je vais dire le camp d'en face, mais j'aime pas faire l'alternative. Ouais, bon, ouais. Voilà, ce que défend l'alternative. D'accord. C'est vrai qu'il a été euh, euh, insulté, miné, mis sous pression par, par énormément de gens de son ancienne communauté. Mais enfin, c'était tout de suite, il a été piraté, il est sous menace, euh, il euh, y a des méchants ouais. derrière qui piratent, qui, veulent, qui lui veulent du mal, qu'est-ce que c'est, on peut pas être aussi, on peut pas changer aussi rapidement quoi que ce soit. Et en face, ça a été, bah c'est pas facile de se remettre en question, bravo, euh, on vous soutient, euh, Euh, c'est pas, pas simple, euh, et euh, il y a eu des messages, même de gens avec qui il était, enfin qui pouvaient lui en vouloir, qui lui ont dit des messages, ne serait-ce pas forcément euh, gentil, mais au moins encourageant, en disant bon bah on va voir ce que ça donne, mais c'est pas c'est pas c'est pas si pire. Disons que la réaction de la communauté, euh, je vais dire sceptique au sens large du terme, hein, mais euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment les sceptiques, mais c'est la, la, communauté Euh, des gens qui euh, qui sont pas dans l'alternative. Je, ne vois pas comment dire, parce qu'il n'y euh, a, a, pas de bonne façon de, de dire les choses. J'ai été assez content de voir la réaction, et ça a montré que bah, on, hmm, si des gens montrent une sincérité dans la démarche, euh, ils vont pas rencontrer forcément de l'hostilité et de la, de la, la, contrainte, enfin de la, comment dire, de la rancœur ou des choses comme ça, de la méfiance peut-être, mais au moins une certaine acceptation de « ok, mm, bon, euh, très bien, ça vous absout pas de vos, de, de, de, vos fautes, mais on peut se poser la question, euh, on, ça, se, ça, ça, se, discute ». Et, et ça, moi, j'ai trouvé ça bien. Pour ça, moi, je trouve que c'est une, une réussite. Ça a montré un visage qui est relativement positif. Euh, ensuite, euh, pour la démarche en elle-même, bon bah mm, voilà quoi. Euh, j'étais euh, au début, j'étais enthousiaste et puis euh, j'ai été euh, embêté, puis maintenant je suis un peu dépité. Je sais pas où on en est dans, dans l'affaire, la, mais aux dernières nouvelles. La journée, je me suis pas vraiment. ça fait. D'accord. Parti ce matin 5h30, je suis revenu là, il était 16h. j'ai pas eu le temps vraiment de regarder mon téléphone. Je sais que j'ai des milliers de messages qui m'attendent et j'ai peu envie d'avoir ouais, euh, la communauté alternative qui me dit ah, ah, ah il s'est bien moqué de vous, il vous a bien eu, vous êtes vraiment des. Non, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, on en est plutôt à un stade où, où il confirme qu'effectivement non, euh, il, il, ne, il, est malheureusement, de, enfin malheureusement, <laughs> malheureusement pour pour son ancienne communauté, il est euh, il est dans un véritable revirement sceptique. Il, a, euh, il est revenu sur ce sur quoi il est revenu encore euh, la nuit passée euh, ou ce matin, je ne sais plus. Euh, donc pour l'instant, c'est plutôt une réussite, moi je trouve, personnellement. Je sais pas, il y a trop de retournements tout le temps, c'est-à-dire que... Euh, ouais, ouais, on ne sait pas ce, que, ce qui sera demain, on ne sait pas, etc. Euh, ce qui me paraît certain, c'est que l'hypothèse de, euh, de l'infiltration de pure et dure, elle est un petit peu tombée à l'eau. On est sur quelqu'un qui sait plus trop sur quel pied danser, et bon, bah, ce sera à lui de décider, à lui de choisir euh, comment il veut se définir, etc. Mais c'est même pas tellement important, c'est pas pour ça que je voulais parler avec toi en tout cas. Ce qui, m'intéresse moi, c'est comment toi t'as vécu ça, surtout que euh, c'était extrêmement improbable. Et est-ce que tu auras quelque chose à dire à ceux qui secrètement dans cette communauté alternative euh, doutent un minimum d'être euh, dans le vrai Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire Je sais que c'est chiant les impros comme ça. c'est pas, pas, une impro, mais c'est pas une impro, mais euh, euh, si vous regardez les messages qu'il y a eu sous... Si le thread existe encore, mais si vous regardez les messages qu'il y a eu sous ce thread, vous verrez qu'il y a deux réponses possibles à quelqu'un qui change d'opinion. Il y a des gens qui vont accueillir ça comme quelque chose de difficile à faire, mais qui vont l'accueillir avec bienveillance, parfois un peu de méfiance, mais avec bienveillance, et qui vont tendre une main. Et puis il y a des gens qui vont directement chercher une explication très peu parcimonieuse, parce que euh, envisager qu'on menace lui ou quelqu'un de sa famille qui parle sous la contrainte ou que quelqu'un elle a été piraté pour faire un thread, pour essayer de décrédibiliser, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de moyens. Mais ça, c'est la, la logique que tu dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire on part de l'idée que ce qui est vrai, c'est qu'il est comme ceci, et donc on cherche des explications qui vont fonctionner avec ça, Euh, et tant qu'on a des, des quand on, tant qu'on arrive à inventer des explications qui vont fonctionner avec ça, du genre il est euh, payé, il est menacé, etc. Tant qu'on on arrive à inventer des explications, on ne va pas remettre en question ce qu'on considère vrai à la base. Et c'est ça le problème. Ouais. Moi, le, je pense que c'est avec ça qu'on a commencé à discuter. Euh, là, je suis retombé sur, je suis remonté un peu le, le fil de discussion. C'est euh, c'est... Euh... Ok, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est pas le problème. Par contre, prenez la mesure de ce que ça veut dire. Si ce que vous pensez est vrai, qu'est-ce que ça implique Par contre, il faut toujours garder une possibilité que ce qu'on pense est faux. Euh, nous, c'est ce qu'on fait euh, tous les jours. Hein. Euh, enfin, moi, quand je fais quelque chose, je me dis, eh ben, est-ce que je prends la bonne décision euh, Je parle dans mon métier, mais je parle en tant que vulgarisateur, en tant que, même par rapport à, à la Covid. Hein, euh, euh si ce qu'on pense est faux... Même par rapport à l'hydroxychloroquine, il faut le dire, faut le dire non, comme ça. Si ce que je pense est faux, euh, qu'est-ce que ça veut dire que, Bon, j'ai une certaine crédence dans ce que je pense, mais si ce que je pense est faux, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça implique Ça implique que ben, ça fait des morts. Et, et c'est pas anodin, en fait. Euh, c'est-à-dire euh, que si tout ce que je crois est faux, alors à ce moment-là, tout ce que j'ai fait est contre-productif. Et donc c'est quelque chose qu'il faut s'en rendre compte, il faut se poser cette question-là. C'est hyper, euh, à mon avis, c'est hyper important. Ça euh... mérite au moins de la curiosité, au minimum de la curiosité. Et alors la différence que j'ai moi personnellement euh, par rapport à beaucoup de gens euh, qui euh, émettent ce genre d'hypothèse, c'est que moi quand je me trompe, il y a vraiment des gens qui meurent. Donc ça m'est déjà arrivé de me tromper. Je me suis déjà trompé. et j'ai probablement déjà tué des patients. Donc je sais ce que c'est de faire une erreur qui a une impa un impact réel sur des patients. Et donc quand j'utilise ça, j'utilise pas à la légère en fait. Je sais exactement ce que ça implique de se tromper. Et donc, euh, je, je, je, ben voilà, je, je, garde tout ça toujours dans un coin de ma tête parce que beaucoup de gens disent des choses en disant enfin, c'est pas très grave au pire. Ouais, mais sauf que moi, euh, quand je dis quelque chose de faux, dans la vie de tous les jours, ça impacte des gens réellement. Mmh. Et quand on a une grande communauté euh, et qu'on parle de médecine sans sans avoir euh, bien vérifié ce qu'on qu dit, forcément, ça revient au même. On, a un impact réel sur la vie des gens. Mm. Et euh, je vais juste partager euh, l'argument qui, moi, à mon sens, s'il y a eu un moment de sincérité dans sa démarche, euh, l'a fait basculer, entre guillemets. On avait discuté de plein de sujets, euh, il, et, enfin, on a discuté de méthodes, on a discuté de plein de trucs, on a essayé d'expliquer de, des choses. Et il y a un truc qui l'a fait, je pense, si c'est sincère, c'est à ce moment-là que ça, ça s'est passé, c'est quand il a pris conscience que ça sert à rien de mettre en opposition hydroxychloroquine et remdesivir, par exemple. Euh, déjà, il y a d'autres traitements qui ont été testés, donc euh, se concentrer sur le remdesivir n'a pas d'intérêt. Mais c'est surtout, euh, c'est de se dire que il n'y a aucun intérêt à opposer les deux. Parce que si l'un et l'autre avaient marché, bah, on, aurait, on aurait utilisé les deux. Donc, bah oui, comme les vaccins, on en utilise 4-5 euh, là. C'est pas des concurrents. Bien sûr. Des alliés potentiels. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de un remplace l'autre. C'est deux voies de travail différentes. Et plus on avait de voies de travail différentes, mieux ça aurait été. Il faut voir ça comme des antibiotiques. La streptomycine, elle est efficace contre la tuberculose. La rifampicine, elle est efficace contre la tuberculose. Les deux ensemble sont plus efficaces contre la tuberculose. D'ailleurs, pour traiter la tuberculose, on utilise quatre antibiotiques différents. Eh et là, ça aurait été pareil. Si on avait eu un traitement puis un autre traitement, ben, on aurait utilisé les deux en même temps, en fait. Ou euh, en fonction d'indications, l'un avant puis l'autre après, l'un pour les cas plus graves. Ou... Mais c'est pas contre, euh, ça se contrebalance pas, en fait. C'est, euh, elles se sont pas en concurrence. Il n'y a aucun intérêt à mettre ah des bâtons dans les roues de l'autre, puisqu'elles ne font pas la même chose. C'est parce que dans les films, tu vois, on met toujours des concurrents en compétition et machin, et quand on ne sait pas que la médecine, c'est comme ça, on, on, a des intuitions qui sont euh, Ouais, mais ce serait par exemple des insulines qui font euh, la même chose et qui viennent de laboratoires différents. Oui, les laboratoires ont intérêt à ce qu'on prescrive plus leur médicament qui fait la même chose que celui du voisin. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est deux médicaments qui font pas la même chose, qui ont le même but final. Mais c'est comme dire, ouais, euh, on met en opposition le paracétamol et la morphine pour traiter la douleur. Non, le paracétamol et la morphine sont utilisés ensemble parce que ça fonctionne les deux, mais pas sur les mêmes voies, quoi. Et bien là, c'est pareil. Donc, euh, dire que euh, quelqu'un est pro-Gilead parce qu'il défend, euh, il défend pas l'hydroxychloroquine, ça n'a pas de sens, en fait. C'est contre-productif. Et je précise, qu'on, je précise, parce que beaucoup de gens de la de l'alternosphère <laughs> vont nous regarder, je précise, euh, je rappelle qu'on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, ni contre l'un ni contre l'autre. Pardon Moi, je pense que les deux fonctionnent pas, tout simplement. Oui, on pense que les deux fonctionnent pas parce que la littérature scientifique nous, nous pousse à penser ça. Littérature scientifique, il ne faut pas confondre avec des sites comme HCQ euh, Meta ou, euh, ou C19 Study qui, tu vérifies 10 études qu'ils publient et tu te rends compte que ça parle pas de ce que ce qu'ils prétendent que ça parle. Non, mais de toute manière, s'ils avaient des résultats aussi forts, ils publieraient dans n'importe quel journal, euh, les mecs, euh, ils l'auraient. Et puis arrêtez de nous sortir le Lancet. Le Lancet est une étude qui a été rétractée. Euh... On l'a cru 7 jours, le Lancet, quoi. Et puis même, on s'en fout, c'est pas ça. On s'en branle, ouais. Que ouais, on s'est trompé, bon, bah, on a admis qu'on s'était trompé, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et puis encore une fois, euh, le Lancet, c'est pas un problème de méthode. Hein. C'est un problème Non, c'est un problème de, de, de source. De, de... C'est-à-dire ouais. que euh, les trois des auteurs sur quatre n'ont pas, enfin, ils n'avaient pas accès aux sources. Ils ont fait euh, les calculs qu'on leur a donnés, mais ils n'avaient pas vérifié, le, les, enfin, ils n'avaient pas vraiment à vérifier les données. Euh, on leur donnait des données, ils ont travaillé dans le truc. Euh, enfin, je veux dire, euh, qui a déjà fait des, des études, c'est que bon, moi, tu vérifies pas exactement. Ah ouais, elles viennent d'où exactement ces données Et tu ne vérifies pas que les sources qu'on t'a données sont exactement vraies et tout. T'as le collecte de données, tu travailles dessus, quoi. Euh, et puis comme je, comme je dis toujours, euh, si bon, je me suis fait avoir aussi bien que l'OMS, c'est quand même pas si dégueu que ça. On va dire qu'il y a des gens qui, euh, il y a des gens qui avaient déjà vu que c'était euh, problématique. Ah euh, bah, donc... tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Ouais, mais bon, euh, c'est pas Didier Raoult qui a fait un café, à café retirer l'étude du Lancet. C'est non, pas du tout. Et la communauté scientifique, ils l'ont dit que, ouais, elles sont où les données bah, on peut pas prévenir les données, bah, on rétracte notre article. C'est ça en fait qui s'est passé. Hein. C'est pas genre, euh, oui, on a repéré les... Il y a Didier Raoult qui a repéré les anomalies, les anomalies et tout Twitter euh, était d'accord pour dire qu'il y avait des trucs bizarres. Non, c'est des scientifiques qui sont posés des questions. Alors, il y en avait aussi qui étaient sur Twitter. Ils ont dit, on voudrait voir les données pour refaire les calculs parce que c'est un petit peu chelou. On n'a pas eu les données. Bah, le 27 a dit, bon, bah, on peut pas assurer la qualité du bordel, donc on supprime quoi. Voilà. Je, vais, je vais rapidement placer, hein, parce que je vais pas te... Je sais que tu es très occupé. Je vais rapidement placer un dernier mot par rapport à, à HCQ Meta et C19 Study. Quand on arrive sur ce site, on sait immédiatement que c'est n'importe quoi, parce que ce site considère que l'argument valable, c'est la quantité d'études positives qui va définir si c'est positif ou pas. Alors que ce n'est pas la quantité des études qui compte, c'est la qualité de celle-ci. Et ça, je pense que si si on a vraiment à cœur de, de savoir si, on, si, par hasard on se tromperait pas un petit peu, c'est au moins un indice qui invite à vérifier ce qu'on pense. Ouais, Ouais, euh, enfin, je veux dire, faire une... une euh, tous les gens qui disent, ouais, ils ont 800 euh, études, ils ont gardé que 25 pour les euh, certaines euh, méta-analyses. Ouais, mais ça, ça veut dire que vous avez jamais vu à quoi ressemble une méta-analyse. Bien évidemment qu'on ne garde pas toutes les études, parce qu'en en fait, une méta-analyse, c'est une c'est pas une étude où on prend tous les résultats qui existent sur le domaine. C'est une étude où on prend tous les résultats équivalents qui existent sur le domaine, c'est-à-dire que qui se, avec des Parable. protocoles qui sont équivalents, c'est pour rendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une étude, on se pose une questions. On s'en pose, on s'en pose pas 10, on en pose une. Et on construit son protocole pour répondre à cette question. Il y a des questions annexes, mais l'étude est, est créée pour répondre à une question. D'ailleurs, quand elles ont des questions annexes, elles le disent dans les conclusions, elles disent... Les critères secondaires. Voilà. Mais le critère principal, généralement, il est un et unique. Une étude qui n'a pas un et un seul euh, critère principal euh, dans son étude, c'est une mauvaise étude. euh, sauf si elle est construite euh, de manière très particulière, mais globalement, on se pose une question. Et généralement, quand on fait une méta-analyse, on prend les, des études qui se posent la même question, et on utilise toutes les données, avec des protocoles similaires, on utilise toutes les données pour en faire une plus grosse étude. Donc évidemment, il y a beaucoup de déchets, parce que les trucs qui correspondent pas, donc euh, regarder n'importe quelle méta-analyse sur n'importe quel sujet, au départ, euh, il y a ce qu'on appelle un flowchart, où il y a euh, des cases où on dit on a trouvé euh, tant d'études, on a fait tel truc, tel truc, tel truc, et à la fin, on en a gardé 12. Euh, mais ça arrive tous les jours, en fait. c'est un mardi, hein, quand on fait de la littérature scientifique. Donc euh, quelqu'un qui utilise comme argument, ils ont gardé que 25 euh, études pour faire la méta-analyse, bah, c'est soit il vous ment, soit il a rien compris. Ouais, mais on peut pas savoir avant de savoir, et malheureusement, les gens euh, qui découvrent un petit peu les sciences en ce moment... Euh, et euh... c'est pas pour ça, c'est pas pour, c'est pas pour rien que c'est compliqué de faire de la littérature scientifique. Enfin, ça tombe pas du ciel. Euh, il euh, y a plein de petits pièges, c'est subtil. Euh, c'est, euh, il y a tout un nuancier de euh, trucs. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais même, même une étude serait positive. Ça, ça veut rien dire une étude positive. C'est un indice, une orientation. Bon, sauf quand elle est vraiment façon, hyper forte. On... Mais bah, il y a des trucs, voilà, quand vous avez 45 000 personnes et qu'il y a des résultats qui sont enfin, qui, qui, qui, crève le plafond, bon, ok, euh, les données sont solides, mais euh, euh, si les données sont solides, si on arrive à accéder aux données, qu'elles sont solides, qu'elles sont vérifiables et qu'elles sont pas pipotées. Il y a toujours à un moment ou à un autre euh, ce genre de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on peut, est qu'on peut conseiller aux personnes qui, qui se poseraient des, des, questions avec sincérité, hein, même, si elles se, même si elles sont très polarisées, est-ce qu'on peut leur conseiller de, de contacter les sceptiques pour, bah, je pense que euh, la, ré la, la, réaction a été euh, relativement claire. Si vous posez vraiment des soucis, euh, des questions et que vous n'avez pas de, de, véhémence particulière ou que vous êtes dans, vraiment dans l'interrogation, dans mais toute personne qui défend la méthode scientifique et euh, la position euh, euh, dominante, on va dire, par rapport à l'alternosphère, vous trouverez toujours des gens Euh, pour vous, euh, vous encourager ou vous expliquer. Euh, je pense que c'est peut-être ce qui en sort le plus, c'est qu'il y a une certaine bienveillance et une certaine envie euh, dans, euh, euh, dans, cette, dans cette communauté au sens hyper large du terme. Et je pense que c'est la seule, c'est ce que je retiens le plus de ça. Voilà. Je te remercie Doc Primum, on te retrouve sur ta chaîne bien sûr, Primum non not tu vois je fais un petit peu le truc. Au moins sur Twitter, sur ma chaîne, c'est pas dit mais... <laughs> Source ta chaîne, ça traîne un peu là. À quand la prochaine consulte bah, La consulte qu'on qu voit, mais euh, pour les vidéos, c'est encore plus compliqué. Mais, euh, mais euh, ceux qui ont des enfants en bas âge euh, savent de quoi je parle. Voilà. Oh là bas, euh, clairement. <laughs> Moi, elle va à l'école dans 4 semaines, mec. Je suis tellement... Euh, ah ouais, mais parce qu'en Belgique, c'est plus tôt. on peut y aller à 2 ans et demi, en fait. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ouais. nous, c'est plus tard en France, c'est 3 ans. Allez, bientôt le retour des vidéos de tous les papas d'il y a 3 ans. Comment ah, Sauf si j'en ai un deuxième, ça t'en sait rien. You fool Non, <laughs> non moi, c'était pas possible. Je te remercie, Doc. On se, on se retrouve très bientôt euh, ici, ailleurs, etc. Euh, et, euh, et félicitations à toi. J'ai aucune légitimité pour te féliciter, mais j'en ai très envie. Je suis particulièrement fier de voir que, que non seulement notre communauté a, a, a une réaction très humaine, très, Euh, euh, très accueillante malgré euh, les, les, le gros, les gros clashs qu'il y a eu. Et que, et que, et que, quel, et que les, parmi les personnes les plus improbables, c'est-à-dire toi et cette personne-là, qui êtes tous les deux assez sulfureux parfois, il y a pu avoir des ententes. quoi. Et donc, ça me donne beaucoup d'espoir et je pense qu'on n'en a jamais trop. les bons outils à un moment ou à un autre et qu'à un moment aussi, j'ai su euh, appliquer euh, certains, certaines, une certaine méthodologie et euh, je ne l'ai pas sorti de nulle part. Voilà, encore une fois, euh, ça va devenir mon nouveau credo, c'est avec méthode, j'apprends. quoi. C'est vraiment... Euh, euh, j'ai appliqué des méthodes. J'ai pas sorti ça de n'importe où. Donc bon, il y a peut-être ça à en retenir. Peut-être que la méthode, là, ça fonctionne. Et ces méthodes, on les retrouve Qu'est-ce qu que tu recommandes à part... Euh... Bah, ta vidéo sur l'entretien épistémique, euh, écouter les gens qui en parlent, euh, enfin ouais, hygiène mentale, toi, Richard mon voisin les gens qui parlent de euh, qui parlent de, ouais d'entretien de, épistémique quoi il n'y a pas de et, euh, et euh, même de temps en temps euh, dans les cadres les plus improbables savoir remettre euh, enfin, savoir suspendre son jugement et tendre une main et essayer de discuter parce que ça peut euh, il peut en sortir quelque chose quoi oui, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent l'entretien épistémique n'a pas vocation à, à à partir de l'idée qu'on a raison et à faire en sorte que l'autre change d'avis, c'est même un excellent moyen, si soi-même on se trompe, pour s'en rendre compte assez vite. Euh, mais ça, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, mais j'ai vu des trucs qui circulaient là-dessus. Et il y a quand même euh, des choses qui fait qu'il y avait une démarche de... On ne peut pas imposer cette démarche, que non. là, elle venait pas de moi, ça venait de la personne en face. Il faut avoir une curiosité sincère. Voilà. Et euh, moi, j'ai sincèrement voulu l'aider aussi. ben c'est peut-être un, un, bon conseil euh, à donner à tous ceux qui produisent des contenus, c'est solliciter la curiosité plutôt que d'imposer les, les, arguments frontaux et, et, voilà, stimulons la curiosité du, du, de, de l'alternosphère. Mmh. Mmh. Bref, voilà. Voilà. Pour revenir sur cette <laughs> histoire. Bah écoute Doc, merci beaucoup. Je t'en prie. Et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, une bien belle histoire euh, qui donne beaucoup d'espoir en ce début d'année. Comme je le disais, euh, vraiment de l'espoir, on n'en a jamais trop. Euh, je ne sais pas quoi ajouter de plus, si ce n'est que il y a beaucoup de belles leçons à tirer de tout ça. On est très nombreux à penser, enfin moi j'en fais pas partie, mais on est, il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui pensent que ça ne vaut pas la peine d'essayer et qui passent leur temps à opposer des arguments frontaux face à d'autres arguments frontaux, et on répète encore et encore la même, la même méthode qui marche pas. Euh, parce que c'est ce qui nous vient des tripes, et on a envie de se soulager, etc. Euh, bah vous voyez qu'en fait non, c'est pas euh, c'est pas fatal, c'est pas forcément vrai. Euh, comme il l'a dit, j'ai fait une conférence euh, assez copieuse sur, sur, le sujet de l'entretien épistémique. L'entretien épistémique, pour expliquer très brièvement, c'est un petit peu oublier tout ce qu'on sait et accompagner l'autre dans, dans comment il a structuré ce qu'il pense, se promener avec l'autre dans là où il n'a pas l'habitude de se promener dans sa tête, en fait. C'est-à-dire dans, dans les bases, et voir comment il réussit à nous convaincre, nous, que ces bases sont réelles plutôt que toujours confronter les, les conclusions. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrête pas de confronter nos conclusions, ça ne sert à rien. Il faut, il faut réussir à trouver les bases et voir comment on peut peut-être pas les confronter, mais euh, mieux les penser. Voilà, que, encourager les gens à mieux penser les piliers qui soutiennent leurs convictions. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, euh, l'entretien épistémique, je vous recommande très chaudement d'aller regarder cette conférence. Ça apparaît un petit peu partout. Et euh, quant à moi, ben, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne qui ne publie pas grand-chose en ce moment parce que je travaille d'arrache-pied euh, sur les scripts d'un nouveau format vidéo parce que je sens que on arrive un petit peu au bout de, des arguments de justement l'alternosphère. Beaucoup de gens se, se, posent des questions, se désengagent, euh, se rendent compte que bah oui, euh, ils ont un petit peu parié sur le mauvais cheval. Et j'aimerais proposer un format vidéo qui va à la fois revenir un petit peu sur les, sur les bases de la méthode, parler de méthode avec Primum, ben voilà, je vais proposer un format vidéo qui va revenir sur les bases de la méthode. On va pas parler de sujet, ce sera que avec des, des, exemples imaginaires, etc. Et voilà, je travaille beaucoup dessus, on va utiliser des moyens techniques aussi euh, supérieurs à d'habitude, et j'espère que ce format vous plaira. J'ai encore un petit peu de, de taf avant de sortir des vidéos, mais comme toujours, n'oubliez pas que les vidéastes, quand ils ne sortent rien, en général, c'est parce qu'ils bossent très très dur pour taper leur texte, pour préparer leur prochaine vidéo, pour... Euh, etc., etc. Donc ne nous laissez pas tomber euh, juste parce qu'on ne saura rien. <laughs> je sais pas dire, je peux dire autrement. Évidemment, meilleurs vœux pour cette euh, nouvelle année, même si c'est totalement irrationnel comme euh, souhait, particulièrement vu l'expérience 2020. <laughs> mais, euh, mais voilà, voilà une petite histoire qui donne de l'espoir et qui, j'espère, en inspirera beaucoup, tant d'un côté que de l'autre. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.